Astăzi este despre a debloca și dicționar este a repune în funcțiune. Uite, am fost adineori foarte blocată de tot felul de sunete. Ba de acesta câine, ba de o mașină, ba de tot traficul de aici și râsul m-a salvat. Uite ce spune un domn de prin 1800. Spune că umorul uh, bun este tonic pentru minte și corp, este cel mai bun antidot pentru anxietate și depresie afaceri, îți dai seama, și atrage și păstrează prietenii. Marțea de la 18.30, la improvizație, uh, îți las detalii în, uh, în coment și găsește-ți o altă cheiță dacă nu vrei râsul. Uh, oricum, hai să râdem de problemele noastre, să ne deblocăm și așa, pentru că dacă intrăm așa în ele și începem să le credem, nu cred că rezolvăm nimic. Ceau!